Oh, opa, ¿qué, pasó? ¿Quién sos tú? Ariel Ariel con con para, en el evento anterior te sacaron esposado. ¿Cómo te escapaste? No no No, qué va, qué va. vos, Pero pará, hay secuestro de ruta, no puede haber secuestro de No, no, no, no, no, pará, pará. hay que solucionar, Tomás, Está activa. No, no, ¿Por qué me va a por mí? No, no, no, no todo. que todo espacio terminó? por favor, por eh, el que quieran, pero no No te quiere ¿Te parece? Bueno, una forma tenemos definir Tenemos que definir Vamos a Piedra, papel o tijera. Vamos, vamos, vamos, Piedra, papel o a Tirar la sorte. Eso es lo que querés. Vamos a tirar a la sorte. No, no, no, eso es lo que querés. Dale. ¿tenés más o no? Dale, cagón. Vamos lá. Dale, vamos. Piedra, papel. o tijera? <clears throat> Dale, otra, otra, otra. No, no, no, pará. Oh. Eu que você quer no. que yo eu fique. Quero, pelo tijera. Pronto, <laughs> ganhei. Outro. Dale, dale, dale. No, no, no. Pierre, de tijera. Va. Ah, más, uno más. Gracias, Ariel. Un gusto. Ariel, un placer. Fuera mi foro. acá tienes bigotito. Escuchame antes No un barra 16. sobrando por Fuera mi foro. ¿Eh? Que coisa assim. Ai, que coisa. São assim, são assim. Eles são assim. Você dá a mão e eles pegam o braço inteiro. Bueno. Bienvenidos al Foro Público de Políticas de la CNIC 38 en em, tengo en el guión muy buenas tardes. Muy buenos días. Eh, mi nombre es Tomás Weger y junto a mi compañero Ariel Rojas, no, Mi nombre es Tomás Lynch y junto a mi compañero Sergio Rojas vamos a estar eh, a cargo de esta eh, sesión. Moderando esta sesión, guiando esta sesión bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en este foro. Les comentamos que, así como la discusión de este foro es muy importante para la decisión del consenso de las propuestas que nos está presentando aquí, es muy importante también la discusión en la lista de políticas. Así que para aquellos que no están suscritos, les invitamos a que se suscriban, opinen, y den su opinión al respecto, porque es muy importante para nosotros para tomar eh, decisión. Para los que no saben cómo suscribirse, necesitan un apoyo. Pueden acercarse a nosotros o al stand de la que con mucho gusto podemos ayudarlos. En esta edición del foro tenemos un total de seis propuestas que van a estar siendo presentadas. Así que sin más mención arrancamos con la presentación del foro. ¿Están me ouvindo? Sí. Bueno. Muito bem. Eh, bien. Voy a, cuando aparezca, cuando aparecer atrás, aquí atrás ahí está, perfecto. Bien, la, mm, dirección de la lista es políticas, No es necesario ser miembro de la CNIC no es necesario ser de la región de la CNIC, es gratuito y lo único que tienen que tener es un correo eh, electrónico para mm para discutir las, la, mayoría de las, de las discusiones se realizan en la lista de correo y justamente aquí en el foro público. los moderadores somos Sergio Oil Rojas, el correo, y eh, Tomás Gas eh, y evaluamos el consenso de la comunidad sobre la propuesta. En la lista de correos, en esta sesión, cabe aclarar, aplica el código de eh, conducta de la CNIC eh, y la participación, por supuesto, es eh, libre. Siéntanse libres de acercarse al micrófono, hacer pues, preguntas a los autores, pues, decir si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y muy importante decir por qué están de acuerdo y por qué no están. de acuerdo. El QRS que lo hizo hace años Ariel está ahí y lleva a la suscripción de la lista. ¿Listo? Se quedó trabado. oh, no estoy apuntando bien. aquí a, tela, Ahí está. sí. Gracias. Gracias. Bien. Bueno, los invitamos entonces a participar de su propio lugar, ya sea que trabajen en una gran corporación eh, o sean usuarios finales interesados. O sea, no es necesario pertenecer a una ISP, eh, no es necesario ni siquiera estar conectado a Internet, aunque sería raro que no estén conectados a pues, Internet. Mm, entonces, toda la gente que esté interesada en promover mejoras en nuestro manual y proceso de políticas está invitada. El proceso de desarrollo de políticas tiene cinco etapas, una discusión inicial de eh, al menos ocho semanas, luego de esas ocho semanas los moderadores eh, analizamos si hay consenso o no hay consenso, tenemos dos semanas para hacerlo, si hay consenso se pasa a la etapa de últimos comentarios, que son cuatro semanas, nuevamente en la lista de correo, y un segundo consenso luego de los últimos comentarios de una semana para analizar y luego viene la Luego el segundo pues, consenso, si es consensuada positivamente, se realiza la ratificación en el directorio. En cualquiera de estas etapas se puede volver pues, hacia atrás, si no hubo un primer consenso o si no hubo un segundo consenso, o si el autor en algún momento decide em, desarrollar una segunda versión, se puede volver al primer consenso. Para el primer consenso también es muy importante que no solo hayan pasado esas ocho semanas de discusión, sino que haya sido pues, presentada la propuesta alguna, al menos una vez en este foro eh, eh, público. Bien, ¿qué es el consenso? Es la gran pregunta. Y es mm, no votar, si quieren verlo de esa eh, manera, sino que acá en el PDP la es cuando consenso se logra cuando hay opiniones significativas, hay una discusión amplia sobre el tema y no subsistan objeciones. O ah, sea, no importa que seamos mil personas que, estamos, que estemos de acuerdo con una propuesta, si hay una persona que ve que hay algunas objeciones irrefutables, no se llega al consenso. Es decir, que no votamos. no, es mayoría eh, absoluta o eh, primera minoría, sino que directamente llegamos al consenso. ¿Qué pasó desde el foro LACNIC 37? Em, varias estas propuestas, hay dos propuestas que están en implementación, perdón, una propuesta que está en implementación, que es facultar a receptores de bloques delegados para firmar ROA, la fecha estimada de implementación es abril 2023. La LAC 2021-4, permiso de transferencia y no devolución de recursos, fue ratificada por el directorio y se incrementó de forma inmediata. Dos propuestas no alcanzaron consenso desde el último foro, unificación textos IPv4 y IPv6 y eh, clarificación en alquilar de recursos no está aceptado en las políticas Y hubo una propuesta, la 2022.5, que fue rechazada por los moderadores porque el texto enviado no corresponde al texto. Eh, Muy probablemente tengamos una discusión en el eh, Open Meet sobre esta, última propuesta. apresentou de última proposta LAC 2022, 5 versão 1. ¿Qué pasó también? Por primera vez hemos armado un grupo de trabajo. Había dos ah, propuestas sobre elección de moderadores del PDP. Se formó un grupo de trabajo con seis personas y mm, se llegó a una única propuesta, la LAC 2022, que será también presentada hoy en, este, este foro. acá dice 211 y la otra vez contando los correos fueron casi como 300 correos, cuatro reuniones y fue muy interesante para mí trabajar con, los nombres que ven ahí, son conocidos por todos y un, un gran equipo profesional. Nunca había trabajado con ellos y la verdad es que, son muy profesionales. todo teu. Siguiendo con la presentación, vamos a mostrar aquí el ciclo de vida de la presentación de cada propuesta. Es decir, cómo vamos a estar tratando cada propuesta presentada por el autor. Para eso los moderadores vamos a dar 18 eh, eh, minutos de tiempo al autor para presentar su em, propuesta. luego de esos 18 tenemos 5 minutos de análisis de impacto, el cual no pues, es opcional, va a estar siendo presentado por el staff del Luego de los 5 minutos vamos a abrir el micrófono por 20 minutos para que la comunidad opine acerca de esa propuesta, pueda preguntar, consultar pues, al autor, dar su opinión. Recuerden, por favor, eh, indicar si están a favor o en contra de la propuesta. Si están en contra de la propuesta, deberán indicar el motivo por el cual están en contra de la propuesta las, los medios para enviar sus opiniones. Para los que están conectados en Zoom, reiteramos que tenemos una nueva modalidad. Hay que presionar primero el botón Join para que eh, esté disponible el botón de Query, Q&A o preguntas y respuestas. Y también va a estar disponible el botón de levantar la mano, donde se les da un espacio para que hablen en eh, micrófono. Em, recuerden que el botón chat no deben escribir sus preguntas ahí porque no se han tomado en cuenta. Solamente y azul, eso y levantar la mano. Y además de eso, tenemos aquí en sala tres micrófonos donde puedan levantar y dar su opinión. Em, indicamos a los que van a hacer eso que digan su nombre, país y organización a la cual representan. Bien, posterior a los 20 minutos vamos a dar dos minutos para la medición de temperatura ¿Qué es esto para los que, están participando por primera vez? Es un espacio, o más bien ah, una encuesta, para medir la aceptación de una propuesta. Este, esta medición de temperatura para los que están conectados vía Zoom les va a aparecer un, cuadro donde dice votación. Esto no es una votación, tengan en cuenta, es solamente una eh, encuesta para tener una percepción de la aceptación de la propuesta. Vamos a ver el manual de uso de este eh, foro. cada orador habla en su idioma nativo, responde en su idioma nativo. La eh, sesión eh, está siendo traducida y transcripta en vivo. Reiteramos que para los que están conectados vía Zoom tienen que presionar el botón Join o unirse, a que en español, para que puedan disponibilizar eh, y elegir el idioma español, portugués o inglés. Y así también puede ver la transcripción en vivo. Pedimos a todos los participantes respetar los tiempos asignados por los moderadores, así podemos terminar en tiempo y forma el foro público. Bien, en el esfuerzo de tratar de escuchar a todos, vamos a priorizar la diversidad de voz. ¿Qué queremos decir con eso? se intentará en la manera de lo posible de que quienes se hayan pronunciado, no se hayan pronunciado hasta el momento, lo hagan. Vamos a dar la palabra a esa persona antes de dar a la persona que ya se hizo, que eh, ya se pronunció. Vamos a repasar la agenda de eh, los, de las eh, propuestas que se van a estar presentando. A las 9.30 vamos a correr un poco <laughs> Se va a estar presentando la LAC 2021, en su versión 2. El, texto, ah, título de la propuesta es Unificación del texto, el autor es Jordi 10, 15 tenemos nuevamente bueno, Jordi Palet, el, autor, el coautor de esta propuesta también es eh, Fernando Frediani. La propuesta es la LAC 2022, 2 en su versión 2. El título de la propuesta es Alquiler de recursos no es aceptable en las políticas actuales. A las 11 vamos a tener un receso de 30 em, minutos. pedimos por favor puntualidad porque a las 11.30 eh, em, Nuevamente, Jordi Pallet va a estar presentando la propuesta LAC 2023 ah, en su versión 4. El análisis de impacto es obligatorio. 12.15, la propuesta LAC 2022-3 en su versión 1, manejo de recuperación de recursos para infraestructura crítica, presentado por Edmundo Cáceres. A las 13 tenemos un ah, receso de 60 minutos para el almuerzo, seguidamente a las 14 para digerir un poco Vamos a aguantar a Jordi, vamos a escuchar a Jordi pale nuevamente con la propuesta LAC 2021-5, versión 2, definiciones, usuarios y sitios finales. 1445 LAC 2022-4 en su versión 1, elecciones de moderadores del PDT, el cual los autores con un grupo de trabajo, es lo que comentaba Tomás hace unos slides atrás. Y, em, y a las 15.30 tenemos el micrófono abierto a la comunidad y a las 16 estaremos cerrando el foro. Bien, oh, sin más que mencionar, comenzamos con las presentaciones.